Үтө күннен сақабыт сирин олықтоқтыра баргытыгар саскы чағалқай күннен әғарды болуқтын әхеге сақа көрдірер ехетнера компания тетим сақа радиотын радио студиятын үлетигер қамнағығар, жақолбаннығуд, беге білген көк экраннан онна радианнан бәйбіт долгумытығар э, үләбіт салғанар. Э, бүгүн э, же бу үнер көлөнебитин оголорбутун сайыннары тола капсятиякпет маныха э, студия студиябытыгар бүгүн Сахар республикатын тус аналлах үнер көлөне фондатын генеральный директора Егоров Владимир Анатольевич ылжытты кәлле. Үтө Владимир Анатольевич. Үтө күннән туяра, үтө күннән күндү сахасерин улуктоктор. Жоттон аныгы үйе бу тетиминен опсанан беги оголор бутун Наа чөйдік арас өрүттәккін хайыннарықпытын сөпте, бұ барыта қолыбара төрөппіттен тұтылықтақ. Ән бәң әме үсағал оғылақ, аға болағын, онна бұ кіргіттарың шахмат өттігерін ха чөй чалқай сетихилер дәқтір әбет, оннаттан бұ мантан хеттірәмет бігі оғыны өссі қайдақ кынамыт сайыннарықпытын хөбүй, үрдік дабайылары кеннер сетихелерін тұғығар демет, бүгін кепсетәрі олар бұд. Жеттен бұ Эн үйнер көлөөнө бу целевой фондатын директорынан үлеләбитин номно үс сыл болла ди. бу фонда сүрін сала соруга тугуй. Бу би фонда вот э, отут сылат біті. Э? Э, Амбастан Борис Николаевич Ельцин Россия бастыкы президента анал яхта арбыта. Ону би президент Михаил Фимович Николаев анал урахта арбыта. Э, бу маннык целевой э, фонды будущих поколений тире қанады ден э, онна бұл алмаз костунор качытын бу маннык текущий эре проблемаларга болбакка инники маннык көрөн инники туох тугу ситиях потехебиден онно качынугарга ден ону токуйдан көрдөн деген олорго э, муну качыбытын качыбытын э, ыттакпытына ол ол э, кайдактысыз попыттен билигин колбар аталлар же огого инвестициялык канаады диэн маны төрөппүттер аныгы төрөппүттер наха чөйдүк тухана курдук онна бу устата арас э, э, бектары туттарда эти барта э, алроса компания качыта унатындан телтелер качыларынан вот оны бигиден бу финансовый телте курдук эрербит деген бу мегин айсен сергеевич мигин бу фонда анырыгар кини маннык меха сел структур бутаден бу фонда дигнах бетин атын тон тот тон бетин атын үллехтахтин именно Э, будущее поколенилер улим была на баннык хайдар дирин дирин э, исхааннах үлек тахтен на том тумбиги бу э, ону сайнарга генден баннык улхан болгам туурабыт ону итчаты эгин была на биги идене бүтүн курдук амай керо дактана олорго баннык вклад урухтах битен он инвестиция была на чинчилер баллар Джеймс Хекман ден Нобелевский лауреат э, бар э, экономика. Кини была на кастыгыл манык э, чинчен көрбөтөтө именно с экономической точки зрения, да. Түгі манык қатшыны каннык оғаса агар ұқтаққа төһөлбөк экономическая дача берерден. Онты онты тохтен бар бар. Именно дошкольный возрастқа элбек болған турда кан элбек уктакана жочогуна э, оголор сайдалар үчүт хайдалар уна уяңы жаркемигерди да уна уна улахан экономическая дача бер ото биге экономическая дачаны рах папут то опсенин ого бете мандык ити сайнары ден бар онун биге хамы бу э, этте хаска калатык такпыт онорти японецтер мен мыны кенгерді ақтар э, после трех уже поздно ден отон то конечно поздно деп аппеттен бир нокунан барын үс агырлы элбе аманы кого берек тақпеттен оны бар ого итинне майгыта хигилте хамай биле кайыр кеме боллага деп э, сайдан отойын бир олугун болар кеме боллага ди э, вот он болна билгин биги тоқ манык анал некоммерческий организация теребипит лаборатория детства ден Э, бұл э, лаборатория болана чинчинан директорнар Хайда олар э, мейілері эттіраханнара хайда қайда турар иден сөп болана эти бүтін Россияға биги тәлтедер россияга билдер телтелер телтелерге төлөбүт факультет психологии мгу московский государственный университет институт развития образования российской академии образования уна биги тип фуд инен педагогический институт бар уна медицинский институт бар оларгытта биги паннык бир команда оңолан асинчилер гытабыт вот онны болна састарынан манна кастаргар онны онны болна тип холбурти проект растём секутия ден бар онны болна именно дошкольный хаста хастах оларгытта хаста хастаны бар райондарынан чинчи барбыта ол барбыта ден тондигинен э, генерас интригине токтон түмүктөр баалар токнамар типа ка промежуточныйдыр э, хастыл кетен көрөхтө актыр учунайдыр Оны боланы билин кетен көрбүттер боланы манник э, бихи олор бот канныктыр региондардар элбактик гаджет колор олор бит. Бу чарана э. көтөкүнө алтылы күн алтылы часыгин маскатар делбак, казаннар делбак олор да. Улим боланы бихи түгөлме болгон туурук тахпыт, сөптө бахарлары ылык тахпыт. Вот ол курдук холбур бухотор таата Э, день семьи был бы тот, международный день семьи но тугур костол был бы там, но ме беги мандык тохсин багарнил бы пыт аныскага беги информационная безопасность всех так пятен. все вот он на онно их так пятен. вот он томбал на бир интересный дем буланы бу олор бие олор бы э, э, билингвалар бахтарди, ди сахалы нучалы охлубырсаңар олор Олар була на тон, конечно, их билинг два булар олус чуй була ди. Икки тылын саңар меджи тоқ була ди. Чуй. барын хорох кемнергер олар маны тоқтулы ырықталлар э, бит. Белерин мандык э, санааларын этелдер. Санааларын этелдер. Вот этелдергер даны, сурилларгер даны. Онно мандык эме специальная методика надо, но кайдайтын. Эсиндик ту көмлөргө, оларга. Вот. Тона бир чуй туга дем булана тоқ Беголор бут бары региондардар барты барларга барата мейетүн ордук чөйдер бит. Мейет мейетүн тох э, когнитивный способность есть э, да. Толку иду. Э, Толку идулар жордар онун тон тукайдара лоучей бит беголор бут но хорор холобурти. -хор медаганы холбора наха гаджы касыстагас оны оны оны холбор биһип холбор тиен ну болна мен ише билген намно бол бутум үс үслаңар болла үслаңара үс э, он үнаста мен сеним вот оны булана э, холбор кинемети гаджетка э, барын кинигитте кепсеге олохулухан кини курдук курдук кепсетан бартын үйдүр курдук хеп улхим булана ти гаджет булана мен ме улхан жайылах була ди ме шөйдө мен жайыла мен ме хочтода жайыла ону түрпүттөр хатыр контроллан туктуктор надо салым беректер надо ону холобрити лаборатория детства деньги аны ти международная педагогическая академия дошкольного образования ден телтенегитта ону бир улхан ученый бар Веракса Николай Евгеньевич тенкине элбах маннык ого программатын дошкольный возрастка ор ки кини болланна билген маннык науканы халгы маннык сайындарар кини болланна тохтер билген өссө бир этап развития бар ден именно бу цифровизация түгөр олата биоголор бут бир бу гаджеттах гаджеттах уя улар булактар дейм бир бу цифровизация етер олонно буланы билинчи приспосабливайсыгынар болоннар тинники хайдара атынык сайдалар ден вот онно булан эме чинчиен көрөн хайдак э, сөптөктүк олорга тажыртынык тактырын воспитательдер уячылар ону эме туох үйрөтэ жөтүн. Отон оголорун ол гаджеты көрөнөр химбир тугара беле көрө токуйдур тактара же ол эне тенник төмөктөр Да да да, он бул нохол бурти. Мене көрө олар бат. Да да да, нохол бурти биси мет мен мондук пет мондук талан батты, он бул неке нохол бур тур дигинен э, э, интересне ба токтор көрөти э, передачалар дии көрдүк. Ну булана туара массыналар эгин тохтар туара ороллор онно туара баараллар эгин онно билбеген интересинен өссө көрөр болуди вот вот олин балмыл ки массыналар эгин бартын билер ондан олор я муньяты дие күтүп кетти ити лаборатория детства нахачуга эбитти колобура инне уһуяннар ди эбе үйрәхтәһиңе ди оголор хыртнаран каян бу маны кытта сибәстән колбары киһайнарын хөпөбүтти ону хөбдер өсө каннык брайектары эмбеледән әтеңәдәй тонна ти э, олор кереме раз дахпыт э, туту болу тора ти мусхайта агар э, көргүт болу тухтар территория ол парк будущих поколений Онно және бары күйте хаджа бата. Да, биһи биһи же күйте күйте да же повота оны биһи үлли же бат. Хәп онно булана аджаха устук проект. Барта уникальный, ведь? Барта ул дети уникальный, уже билген үш международный премиялла. Все тутулы делик объект архитектурный премиялары. Хәп онно тонно элбах көх манык үнәйләр бар булыктара. Онна үш үчүгэдин оно ону хайнарар кин бар болар. Именно бу билгенге телерин курду креативный навык деген ол навыктарга аналлах э, кин болу Ону билген э, бихи э, меманнык некоммерческий телте арыйдыбыт. Ол ана билген билингеттен уже тиндик тоқтары образовательный программалары терейедер холобурти дизайн түгер медиа түгер анимация түгер онна оннор э, индустрия питания кулинарный искусствами те верте бит хэп онна мулана ти тох же же уляки дана э, онно э, би улеттер бит тохтыр учуталлар педагогтар Э, кирехтереден. Он э, онны не мен тирһене тох э, формалах, тох батах, бит тел тоны болып үлдерден батах. Онны каст те маны кластер. Бир сайыннарар Да, да, да, на национальный библиотеке, мен местелях болуа орны оно билине билине үелях банык тох методиканын эме онно э, тохту үллехтеран ачугайди ото бу билгин тутуута каннык тахымга торары онна кахан буланга тутулан керекте билгин буланна хулбур ти улханы киствеки по тесус онно онно курдуга чумпуди чумпус он булана свайлар бу план уже тюген тураллар он булана ол свая манаксайлар свай бол батак кутуллар свай бетон кутуллар олин болана э, тесус тесус илдивет вот отон э, билим болана туогар уже туогар керек тапы дебети бет дейсенелерге реген вот онун болана отон э, быйыл сайын уже үле бартурова отон парта уникальный гим болан онна туох блан быгытнан хүббе бес гылга бүтөк тапит Вот, э, э, барта еще дик, это не барта она. Эти толора это тохтен детигни. Э, парк поколений поколения. А, сөп, наха чуятта, оны толық улахан дей, оны территорията дағаны кең деп атта. Тон кең хоғысты. Кең хоғысы, хентерлақны. Вот, оны эти корак кетенек проект ақпыт улахан, оны окономаран бейге корак кәрі бол районнарга улустарга мен оны э, тохтар баллар оңробут э, онны буланы биги мынык тох э, интересный проект тахпыт инносфера деген конкурс тахпыт ол эти конкурсныңы детский инновационный центр ден теребит отон то теребит деген болбата биги булана үбүлүбүт поддержка лыбут эти то ити нихента терячилери тох центр цифрового образования детские технопарки Блин республика э, холобор он биртиник уже хентер кидда уля. Вот, он была на тебе он была на блин конкурсның форманы булут. Э, икки э, этапта конкурс болар. Онно блин холобор бу быйыл төрдөнчө проект кирбите. Ал проекттан хүрбе проект Э, иккис этапка киллердибит ол иккис этапка киллер булана акселерационная программа ден барта булана гылы терминдер хэп ол булана лата ден тугуй лата булана эти проект командата э, бейлерин проекторын хитери чөчүяр э, чөчүяр булана эксперттер гитта маннык кепсетек токтун консультациялала вот он булана бияхаманы үч күн күнгө келе дивтар дикускайга биһиги баннык инновационный киндерме барларын көрбүттөр эти детский технопарк вантуриум it куб взрослый технопарк, IT-парк, Центр опережающей профессиональной подготовки, Международная арктическая школа, Онна Тимал Академия наук тибарларын керен көрбүттөрө, кайда күллерин көрбүттөрө, тух методикалактарыңден үйрөпүттөрө, онна манна болан эксперттергер бейлерин проекттерин кепсәбиттере, он эксперттер бейлерин ол бейлерин бедактары ди. Онны билин онлайн эмес сопровождение бар тур. Он болана калбит команда где-то халтун чаттун чекете. Ти хибе проектка, оны болана тон э, мана мен Э, тухтабыттара тон сумолос буттара дек коюп уна билсиспиттера уна алғы тенек инновационный тұқтыры, токуйду делар дек қойып уна э. білген 22 э, июня кален кепсектахтар вот көмүскүллер да кален уна ол хүббеттен биги он тақпыт он бастыгы талабыт уна 1 э, миллион керете грантылык тахтыр. Онун буланы итинник э, үлеме Инновационный киннерден. Инновационный Тоны дигән капшада кана үлебит элбах. Ускең. Ускең инновационны дейді. қай тоқ Нюрба, куб, например, да, Центр цифрового образования, Өлөңгөме центр цифрового образования, моя детский технопарк, Ханаловский детский технопарк, биртигастяқами э, паратниктар баалар, тонну куракками баллар. Итинни колбара киннери ки рах улустарга да бу коту улустарга колбара э, үлелер хамнастара гайда төһө баалар инник. Э, Тинни киннери су булана ти бир проект бит. Киннерге атак булана Э, бейте единый ресурсный центр поддержки соонко одем бар оно эме проект курдук бейга киредер бейкинлери билибит кенер булана токтуулар э, атын нколар э, конкурска кытталларын кытталларга күмләһәлләр методически күмөрөлләр кайда грант сүйе койбүй кайда кантакка чылы койбүйгенден күмләһәлләр оны белеме кытталлар һәп ол кытталлар бу быйыл тох пар фонд значит культурных инициативтен при президенте Улунтун гранулар онна агыс артический районга детские креативные пространства ден тренерлер. Э, э? Вот олим булана деген ахвапыт боча улахан. Вот республика бартыр лилер вот. Э, ден Владимир Анатольевич аны Сахар республикатыгар бу Сахмат федерациятын президенти болган ди, оннотдан бу бең оголор гуттан хагалан ди. Онны бең эме Сахматтыргын эме дилердек болохтак кыматта. Жол туһунан беги реклама бар бит өсө бреме бит арага бит үспөйүндө көрдү бара бит аха уанна бу Ити Сахамат Федерацията Илдархан Кубагын ыдан турардах те. Бу маннык терехин өсө ыдылы да. Дети улхан султалах терехин дияны ун. Э, Амбастыкынан ыпыта бу быйыл. Э, те мене куба главы то мен дивно просто просто куба главы ден был батах. Эти э, кырахтахи этап Кубка России по шахматам среди мужчин это. Ә, причем первый этап латвона россия он бес күрдік этап бар онны болны беги амбастыки хала атак бытти эп онны болана э, музей музейге бүт э, туактен те би национальный музей бытыр онно ажах жүдік аспыта терәхмит лохүрдүк тамгата олем булана то кастыгыр сместер келбите эңин э, оннатын би элбак кытачылар бу кыттыгыта бионки Жонатым нылар турбуттар беон беон крадыс онно гроссмейстердер үсіманы книгу рекордов Гиннеса кирари улса блиц партия оня оттара. Сеп онны булана ити тахамытын билигин Россия олох тохтек Э, планка турду турдак бити бейитни күрдүк планканы онно билин онно бейитни кулу борон ороллор сөп онун сон илдар хан бейте мен көрүн хиджибута онна закрытие хиджибута ардалябита онна э, бетин пристрын тутар табатагин хэп онна бохоло бу школе карпова инвентарь тутар бата шахмат инвентарь онна атын үһәбилү э, федерация тегерме тутар бут эти элбах хахмачы текилин оня буттыргын дейин вот он э, аныгыскы хылге мен орокка дебите он э, он упсенан манык регулярно орокка ден вот олаты бии билин үгес э, курдук да үгес курдук булактах оннотон туак шахматный федерация российский шахматный федерация календарь заявка беремет келерек тахпитын кызгылгеме Нахачугай. Дәрі күндіз тәчәрбіт бігі еттон ажо төлпөннері лықпытсы білігін ағаяқ мүнтәнне әсі күндәннен рекламаға барарылыр бұд. Онна бәйгі тұттон түріпіттер бұ бегис тәчербі көрәчербіт ыйтыларгытын бұға эфирге бере қатын сөп оту текки 0016 32 11 текки та итенне биге WhatsApp номер ұтарың, ытарың суруктаргытын илжиттергитин кәтәбет сәтті сәтте 11 2 32 00616 0016 ден нөмірге. сөп білген Кылгас рекламаға барабыт, ол кәнінеттен кепсетебетін салғы, ұтықпыт бегіннен бірге болың. күндүк ара өрөөчөрбит истечербит беэрибитин салгыбыт тетим эхегит этимчахыгер холбанан олорогут быэфирге өлелибит Э, берине туяр андреева ытабын онна режиссердар николай слепцов мария новгородова бүгүн беге студия бытыгар сахар республикатын тус аналлах э, үнер көлөне фондатын генеральный директора владимир анатольевич егоров ылжытты олорор беге беги кепсет олороммут сахамакка кирдибитти илдархан кубагын туһунан кепсеттибит итеннектен владимир анатольевич э, бу оголорум кыргыттарын кас тетөгүллаах чемпионкалар сахамакка ди оголоргу бу кайдак сақыматы саахаматы үөретиэкка нааданы немалар бааллары уонна кас астарыттан ән оголоргун кайдак таба көрөңүн э, бухайыскага бербиккини уонна огон төһө айыннарар эти дегенден кең хоос вопрос онун дегенден ам бебиттен халыкпын себете э, бен буланы бес аспар хакмакка береметим тун уна хакмакы примерно бир кемге береметим болны тул ханжунар гетонер булам ди ону билин ханан курдок буны ди агам однокурсниктары меңге тонённор орманнык э, э, тухтан э, оньон коттуролор эң булла ди ону болон мен улхандыкын тириган оньоретим вот онун кинерге мактана бемте барыстыр мыгытта он не хатырытим он хороктор телбактар хата аваттайтлер он бул мен барларын үйөтеретим вот оно э, оскола бир надемын икки хамай мынык тохтатым э, э, тох тикави отон <clears throat> икки мыны кайыска дек коюп бир болана аргы үйрөтөһөнден ол барлары мен мынык тохту уяретим балтуунун аргы үйрөп битим төт сагырны библиотекага хуттырбытым онна булана бары табарсты бун бартылар библиотека хуртыр этим онна хакмак күретер этим онтон булана канны касар хыл булам уже бии бары перемена хакматыр булан халбаппыт онтон булана кунан барын манык э, спорт көрүнгөнүн лох көрбөт этим просто бул манык э, э, бэйн билет ох курду хобби курду хобби хобби курду а манык интересный оню ден курду оню ортевит вот онтон булана эти улатын барын улахан кыспыт алты хастар Э, тоққа э, кружок бар еді бе чтолга смоленск область кылар болпут онно була ана э, бир шөба тренер бар еді ол була ана оголорго десат оголорго кружок еді онно бир биппит онно ол кезинеги таманда келбакты калтан кепсетеретим оны була ана мен була ана холбор тоққа спорт күдік көрбөтетиминишсе Э, просто мана кон юр тухта туны теорияны ген үчә да апылам ди үлкен гелер ахпапын каябапын ну тухтяныр дим хулбул хулбур теорияны ахтакына келген ахтакына бең уже токуй күн атан оня вакун ну туары манык шаблоннан он югінде интерене вахтемин онтон болон эти спортка спорт үтүн уже көрбөтүм кенне эти тренер эти хулбур улахан кыспытка туяра Еңін э, рас тоқтары көрді приемнары, тоқтары, теорияларын э, үйретер, онды болана көрімін көрді ағам де тоқтен төді теория әлбай ақтақына сибир бен төбе онон йоктакын ден бен бен творчествоң бар улем болана сибир онукин трехне биттемин беттемін. Оны спорт эме бет манык ток болады мен трехне о ситиге тардыған деп күрдік ол курдук холборти каракыспыт улхан кыспыт хатта састар бидде мааматыгар каникулгар барадиута санкт петербургунда маамат э, э, аспирантура вернадер онно булланы алгас э, санкт петербург олорго чемпионатыгар түһән калбыта вот агасастырыдлы онно кинешис школу вереметете онно үксе соперниктера первоклассниктер ете вот онно булланы оньон барларын кей таланковичте бидди хоттурото ох чемпион санкт петербурга чемпионка чемпион кыла хала ол кенде биготон отара жогорда хэм была хэм демизотон ише булхом тоут ну битти вот халгедер там пыт ол курдук отон хакайра уже келен бар хакайрин чемпион кыты бул бута онтон россияме местелеһе дип утыя коеп тон үстүр дүшместе бул бута вот онтон буланы бу манна азия э, олургар Э, манна би токпутур кырык международный күттү кырык тебитер э, тоос астар э, бастан турардах вот хам эдер чемпион кете дек вот онун булана тигурдукутун отун манык сайынаран сайынаран сайынаран туктатыбыт хеп онтун булана орто кыс булана туга та улахан тоос тоос разница тоос сылкара онун булана манык эме болбут эти улахан кыспынгыта төмен механга жарктар курдук буллам ю спорт үттен улем бана курактар хат бит кимер заряд тулур үйден он бана кини кини бана ики заряд тулур бута мен эки заряд тулур дум кен тенге тулур дут онтон ким бастыка заряд тулур үйден курактар стивит текмеп онтон ким бана бастыка заряд тулур мен бана тулур батум онтон ики тоосыл болом арамын орто кыс кыс бут эме ак батыр бул бута курактар ол кинигитте кинигитте бир бир турнирге ойнамыт икен перозат тулур бут онтон онтон кыракыс пынгытта ким кандидат булар ден э, кирси кирси кирси оны кини кандидат бул бута мен ана <laughs> хала халбытым онтон бирин седими аста оны хорхыл аяхылдан кинигитте кисерби бул яны вот отон орто кыс пулана э, манны кулханы хахма кохтуата окнан барын э, туох дальний восток чемпион коллегио то уникастер хастерлы отон кыракыс пулана наамиштал ыдя кейген күнде таныретилер вот онтон бол ити тухта был тенкенне мен федерация үля арбыттара олин бол федерация үля кирмин детский юношка комиссияны слайын орбутум э очо федерация кир битин раттага ди федерация кирбитин онтон э инде оча э, хыл үләбит онтон булана хул бир сагал ырбыр ити дальневосточный федеральный округка олбур чемпионатка бие олорбут аяқ түрпүттер жаретлер аяқ үш түйөтеңин ого вот онтон булана үләм битер бір, бер китен чуун сылгыл үләбитим онна булана уже тақса таксаолар жер болбуттара онна тоғысту ончылыгы медалилар болбуттара бэң оголоруң бу көрөңүн бу система наһа деген демин бе беманы федерация этикелдер битим бу маннык система маны тахтин икки вариант тохтабытым где система детских соревнований республика кутейин сурукури бутум он икки вариант биртылгай давытым он тумлана бир вариант мутутун ылны мутутун так битти упсенен ого колобора бу сахамакка биле интерехин таба көрөк канаада боллага дебет такырдык интерехир кирди хокту диен колбара кассаахыттан оньон хагалган сөбүр тохтур толурда толурда онна туох э, целенаправленный булан онна целлах булан целлах булан онна эппетнестях булан хахмыкка холобур мандык э, бравылы бар көрөхтө илерге взялся ходить оатхандык фигураны ылдың туттуң улна камыктакын онта каман бараңын кайдактаны төптөрүл бакын де камыгын олата булан тукуйдан бараңын бартын мандык э, оңоровын нене өчөйдүк толкуйдан баран битте түтүя мен түспектин Вот в 15 лат уже бобола халан. Бейха телефон да, Мария. Ага, истебит. Наушник бутын кадиякка. Сөй бүтө күннен дарауларын истебит. Алло, дарауларын. Дараба. А, бабызга термалаш киребит. А, сахалар эки балыкша лебе дийген капшена битке. А, тобу хага хагаттан кашыгы бары бу сагамакка спорт мастера. Мундан таран каш болары сөп мактанабыт Ага, сахаларга түбілейін онча спорт мастера бар. Э, Тұн хахмакка э, мастер фидеден бар. Он международный мастер деманык аралар. оны международный мастер хумойохин пока оқтар Бир Сергей Николаев тем бары э, тура тора да Вот, а так мастер фидеден баллар ончики. Хөп, дарабаларың эстебит ти шахматтын ыйзары шахматка анды айдар еврейдер интеллектуальный түгер э, күстахтер э, наука дааны ити э, булланы дигенен ититтен диханыбын еврейдерге хаз бир тигел ыл олорун хайдаллагер олох улахан болгом туурар вот олхим булана олох үйректе үйрекка стихилактык хайдалларын олох тотуулар иддилдер олортун олхим булана бигионы кынар буллахпат неме ситихпетен хөп отоқулубрити андай ду э, чемпионаттарын лакына он тон олорго он холобр математика күрдік лакына көрдөккө баратаманнык азиат райдах жондор дегенен ол э, китайстырын булачылар эңин э, корейстер эңин онон дегенен биги даны биги азиатский жондор ме ситиглак болуп бұтын сөп дегендигин сөп өсө итибар диллер истебит өтөгүннөн алло Өйтөкиннен қалаға сұлуыттан Валерий Иванович Мин Мен это әтәрігінамын. Бұл фон хотя бы бұл ұлақан білдер фон будущих поколений Михаил Ефимович президент бола бұл политика қыттар соревнования онук маннык ыры үмкү Блин, олох тохтары бии готовигин яхтахпыт. Сөп ыйтыгыт өйдөннө. Жар эти байыны патриотический ити өттүгер ханның проекттар баалар иден эттеди. Кадетский школны гыттыми бии үлләви, дите Алексей Коряк Корякин ден директор мен бекке белевин. Логчо дигүл лидерлар, онны буланы ми бии ике хылата я беппит тох полигон орбут таранны кинилер. Сөп онно онно булана билген холвор бути на сфера конкурсна кепсятим вот онно булана холвор ити э, Якутский колледж связи энергетики онна э, центр прижасия подготовки билген ти беспилотниктарна директна деллар. Онлар э? кинилер мити конкурсу кайбыттар ол кайын дүнгө отортаты бу сопка итни ток кайсханар ибыппыт. Ити дегенен олох бияхана далах дүбелиниді балғыня, онопсынан бу қайсы өтүтүнөн ти бесплотник өттүлхан билген современный өттүн ады ден. А так буланатын патриотический уны өттүллакана бияқашы <clears throat> мы будущее России ден проект бар. Ол чешетнен конкурс ытыллар тоқтен. Смотри это Россия ден. Смотри это Россия ол набылана олар э, белерин дуйдуларын үчөтүк билет тақтыр, э, таптық тақтыр ден маннык хыылла Руктах, маннык олор э, видео зарисов зарисовка оңорлар белерин э, дойдуларын туһунан онна конкурска ыталлар эти конкурска булана э, бу сахара олор болбатакта сахасерин олор олор эре болбатактар бары субъекттен кийселдер эти сахаире үскәбит проектка бары Российская Федерация субъектора кытын алалар не те. вот эти курдук линде вот сөп жере онна Білген ана аны кепсетибитин же Грасмей, гроссмейтерской дем болар болады осколага аха кирекка опсанын биге то сүрүн бу сылгыт көт гроссмейстери итен тахары болар болады Тон э, спорт өтүнен лакына э, чакчетинник э, биге холбарти мастертер тустун иттилар оны даже неудобно курдук неке мастердар мастердер гроссмейстердер хохтара оны булана тон бастан туран дома думачтар күскүлбилерлер дене тек барабын киндерити олары эдде думакылалар была она элбек манык жордах олар интеллектуальный төр жордах олар хахмакка тон уже келбеттер буллани. Эти бар бастатнан онтон булана кихнан она бихи манык Э, тренердер быт бандык айыктар күүстээх тренердар бир анал специальностях э, тренер бар э? сөбдер биһиги рекламага тохтуур түгэммит тиэн келлесеп ити туһунан биһиги салгы кэпсэтиэхпит оннотон агаях ыйтыынамиалыахпыт эрие сылдьаарың отутики нул нул он көрөчөрбүт истечербит берибитин салгыбыт Бүгін беги студия бытыгар сантабын сахар республикатын тыс тус аналлах үнер көлөөнө фондатын генеральный директора Владимир Анатольевич Егоров келен ылжыттылырыр, ыйтылар киреллер, дети гроссмейстер ры саха сергер хайдах итен тахарабыт тен, уны бос кола туғынан капсиралар бұпытте. Жа эти лох сөптақ ыйты дек қап, оның бұланы бігі э, білігін, буманнык терәһенең олору бут вот международный гроссмейстер э, Антон Шумоев бар Бұряттарға амбастық гроссмейстер ол киннигит э, э, та кафетеммит биеха саха сиригер гроссмейстерский школа ден теридибит онна Шумоевер болбаққа, биетнигит та Сибирь гроссмейстер лейтер Данила Павловтен. кене кене булланы дигенен Э, э, тох гроссмейстер э, ханны көрінген болып бұты ден шахмат только специализация татын тохтен решение шахматных композиций ден бар шах оның дисциплина шахматка кене бұл онна эти дисциплина бұл ана икки түгілі андуду чемпиона олат олық хамы андудуга күйттақ хакмачы тохоп эти шахматный композиция хоттағыңа вот олин бұл ана биги олар бұтын сборной команданы гытта жырк блин ikki сессиялар болла декабрьге бастыкы sessiyada билим болна ikki sessiyada улы kirdir болана эти куба главы бол онны бе антон шамоев вот онны эти сессиялар кырдылагар онлайн регулярно олар жарыктаналар неделя ол эми Э, олар олор буктур эрелеахпит кинерттен тон мастердер баас точно таксыхтыр онтон табылынаана э, гроссмейстер табылын сөп. Өссөмәні бир ыйты бар Россия Азиатской э, конфедерацияга кирбите дети Азии хил болары турар же. Дин лжень саңа чемпион бу андай до сахамакка чемпионка та мандан ырылды до айтты Чемпиона да. Дин леженден э, ажага күстах хахматчыт кини кини би ыңратык дети азия лох тух беха подсказка курдук болду багылах дегенен эти э, хахматты хәңәрә чики э, сөптөк э, этте вот онан была она холобути корякин онюхта тиди название чемпиона мира сергей корякин ол была она биолор бутынгытта эми онлайн тохтабыта сеанс оңорбута онна тох тох тудиута тон көсүйөң радиута ол эми холобур Э, кинини э, санкция санкциялап атактар болдулар баары дин болбакка сергей корякин чемпион болгон болгон себепте э, ото дин движение ме тонун ратых пут тем более ол дети азия элбек дойдукалер болу диандыбыт уна кытай дин тергилдери болу диандыбыт уна онук ыңрын көрөкпүт Өсі бу бір улахан тәрәхін аспытады Михаил Николаев Сахар Республикатын маңнығы президентін ағуғын бес сағығар анан сахамат кангреха онна саахаматы үерақтәһен прасыгыр киллерерге ден кепсеппеккет. Ол туһунан сихили кепсегитта. Все, пяти, э, э, пятим курдук э, амбаста мин хахматы маннык жарык курдук көрбүтүм. Интересне оню энди курдук, онтон болан ти спорт хайската. Улус интересне бит, онтон болана кенники Хахмат именно үйрәгәригә тухалактен билбитим, оны итне билген пропагандалы диякпын диякпын шәп. Хасты конференция кытты утым, әйте именно үйрәгәри тухнан, Хахмат Хахматның үйрәгәрини кайдак тахмындыр дитек кәбиден. Онны буланы манны кәбит. Эти Хахмат плана огыны токуй дургайнар дип аттым. Яни манны токуй ул бары той ди булак бит токуй дургайнарын. Окынан баран манны анал психическая функция деген бар ведь именно ученыйдер не дейдилер э, способность действовать в уме галперин пономаревтин ученыйдер тейти улус береппиттере онна булана э, кии он икки саагардылы ити <coughs> э, способна сайдар ден способность э, действовать в умеде. Э? Эти хандыктан атын тохтарга э, майгынават тох, память, внимание гендеме бар, была на тус полох. Оны на те Игорь Георгиевич Сухинден, он на Виктор Кириллович Зарецкий генден биллер тохтар э, баллар э, пропагандистер деп қойып ученайдар э, биддер оны московский городской педагогический университет лидер биддер институт стратегии развития образования онна элбе хыллах методикалары оңорбуттара именно қайда бу олру хахмат нөңе итне способны хайднары қойыптен ити тоққа болбут конгресска именно кинлер мекеп сәбиттері оннатан атын Э, Тоқ э, Александр Костевтен э, шахматы федерация федерация текайска петтеркеме тохтабыта кепсәбита оны интернеден ити Армения Армения булана тун бухтар тата бар диютум оны булана каз бирдис бар математика нуча тылын ди уларга текекке дип та оны начальный кластерге берилдер бит оны булана кинлерге манны канал чинчи институт бит. Ахмат хайда э, бит жайрабити э, Он аз кивлер ол институтка аңарда сол хахматнан ра тоқтулар э, чинчи чинчи чинчи аны тоқтулелер ыйты кидде ыйтыны истен кебе каракат һәм тураллар туралларың истебит үтөгүннө үтөгүннө аха манны кидде лахмын мен оғам Олтон шахматы бир арасына. Мен барам кине э, тоны ток шүрәр көтер мен тустар кайы. Аны ава шахмака кайы да мен Сөп э, өте дегенен, э, сөп. Уһуннукта койдуулар, хорохта түргенниктер койдуулар. Окынан баран холбор эги өскөтүн ити отон маннык ари усичиваска ген үртектен бары булакатна итине көрүнгө олок хахмак нада дигенде. Ондан бір ого бетин маннык контроллохтах була контролго э, үйрене була ди оны бири азарка кирен хин тукуйдан ди маны билген билигин кына олорон биле бир хирге таба олоро үйренер буллага ди окунан баран бу маннык бире теме то есть тоха мен маннык чинчии бар э, кандидатская диссертация ти полгар ласло полгар ден хурибута э, кини үскыстары үйен гроссмейстердар манныктен ого кирер аны хахматы э, манык улус э, сөбүлүрүгер э, каяндааны онныкы яктак бидере туруктак тен оннук соотношение бар булуктак примерно улут огу успешно манык улус сөбүлән хакматтан жарактанар дет ол спорт көрүнгөнөн була ди хулубур элбактыки куттурырын булана битер теңтеңе куттурыр кыйырын булана үксе тон манык наха туктап аттыр ханады түзен хеп булага же Хөбдерети тохтен кепсенен спеппетти үйрәктәһен процессыгар киллерерге дет. Аха, билген хайнык тахмыңа турар ил дете. Вот, онны ана, урут э, Михаил Фимович э, э, приказ Михаил Ишимович президент дан эми улус тохтур кайсхана болгом турыр там тип министерство приказа тахса деп деди. Евгений Исаевна, но тохкас кула керек тахтен. Онны булана бир манык сыгыла ата титох үле. Тохтен ханыр этлер ки э, хахматы виртачылары тренертер болуктакты дел ата о дегенен боланы те элбек конференция айтып дейм мат онны боланы олох э, докастан тураллар э, учуталлар виртактахты ден начальный класс учутал тах ол клаһы барытын эти методиканы очоно хаз бидде гоблан онук теңге сайда турар онна тох именно тибит эптиматта о коттуру вактахтын элбектик онны болана бандык доводча Э, бытаннык параллар программаннан олин болана холбор киндер көрөктәһир кем көрөктәһир кемнәр булланы муну кәттәге өсгәнен дувочы рак булар ул нине хатачы отан таксалар ул хадачылар хадра математический күрде хадачылар улан олин болан мен бәйән математик быгытнан эти уроктары көр бүтүм атын туйдуларга кайта аллар ну болана улук математик урогун күрдүк олин болан ул хәңәрәбин дигәнки как говорят пропедевтика пропедевтика э, математики онна итинен ырахан э, хатачыларыгин хуттаннар хаяннар олар кенники өрхан предметтер эмечүдик ылныктар диэн олор билгинти математика физика химия биология түгер билгин олар толпа пола деллар ди олох холобрити физика иге э, игени физика аталар дөннөр оголор икки түгел агаятылар ол эми особенно осколларга тини эмете билетен тимете эти тухка э, улус внимание урокана ден онно булана бие каны камын урду бие федерация эти конференция булана маннык баарны мыпыт э, шахматный композиция э, школьный олимпиадалар саныры керек тахтен ол хим бир математика хоттаһынын күрдік, ол шахматный хадачы хоттаһына ол күрдік хим бир олимпиад. ол хим булана бехис алтыс класстарга билен бу хотортаата бир дей бололик приказ бұты министерство образования науки ирина павловна любимова тухтин э, оннук э, муниципальный республиканский этаптах олимпиада олимпиадалар саныры киреден оны э, оскула рейтингнергер эме агыллар болар олата оскула заинтересованный болар өте олар рахматтын дертиңлер ол ол буланы дегенен иникеге үчөйдик олох дие дианыбын сөп манна бу ватсапка кэлбит ыйтыны берим сөп Улааппыт оғыну сақамаққа кейі сығырын сөпті оден, италылар 12-13 састақ оғылыры деп. Ага, біліңе спорт, конечно, маннык тоқты епітім э, күрдік ұлық әдір э, жоныр кытталар. Ол 5-6-тан ауыт тәгінде күрдік. Ол бұлан, конечно, ол үддік тағымна агресметер болар болақына әдді тағалыққына да, оқынан баран. Э, Примердар балылар, холбур биһиха бут ишерге архипов тениме урут келэддибыта гроссмейстер биһа олар бутун үйрөтө 14 он төрт саагар билде агалабыта уна гроссмейстер болбута уна тренер сборной России по шахматам. Онон кахандаганы коют болбатак тиякта болла ди. Сеп-сеп. Ага, токтоңоре. Он вот оны улаханды жоннор коют болбатак. Мен тебинде караджамын барларын үйрөтөрдүм. Эбин үйрөп битим, дебин үйрөп битим, эбин үйрөтө атабытым тағаны кини думачыт болон ахмакка э, тухтамата үйрмета. Дете кырдык мана истәчи бит ханатын хуры бит хәбҗе кырдык ите өре система тигәр кирер боллар бертәхе болсу наһа шугай бери болла дебиттер. Аха мактана бит истәчер битигәр. Сөп. же бери бит төмөктәнәр олак кара хал бит бит хәп. Үс мөндә курдык хал бит. Наһа шуйдык бит интерехне багай болла кырдык дә э, Сөйті бар да ылан кәбеге қачауына. Дора боларың. Истәбіт. Алло. Истәбит дороба. Дороба. Быһа фирге киддиң. Быстан қалады. А, истәбит аха. Мен қанна дейдім, саса барды. Бұй тәтім радияға реддіңен, бұға фирге. Атын хергері елорор бағалақ. Аха, сөп. Сөйті барда. Құл бұғыт. Аха, сөп. Бүтті деділер. Онаттон жа түмікке кірдік дағаны бұ <clears throat> огону сайыннары төрөп бүттени толта д эти э, билгин бу берини эстивип болакатна төрөп бүттөн оголоргн крзик аны туран бул математикага расыгана агыр соттур э, биле жогору үчүгөй ого сахаматн сөптү бетер гуманитари ого э, мен эң тохтор баалар тухта дихави стильдер бал. Онны буланы ки хак математик курдук суттаһында бар, мыны э, айыр жогору мекилдереме бар. Болин буланы күчтә гырс мистер Холобур Михаил Талендин мен гуманитария та Холобур. Гранды ду чемпионы. Вот он буланы э, бары ойноқтырды. Қатшақ соқты. Сөп де біреме біт бітере балтара мүніті қалып біте біт, оны істәчер білгер де төмікке бу төрөппүттерге радионистечерге туох багаханан кирдиңете э, тун э, төрөппүттерге э, мин этиемете олоргутун таптаң диэн онна эхи олоргут улус жогордактар диэн мин уну бэм уппутун этебин даганы онна хас бирди ого жогордак хим бир туогора жогордакпат да онна ти нобелевский премия лауреаты жырыс Иванович Алферов биде этен турардах мияхати Госдума кене кирер тақпына э, э, якутские дети очень талантливы ден онно была она э, билер потому что кини тоогар осколотыгар би сахаолор бот келен кылгыз бреме берден барачылар вот онон была она те бетин опытстан эметер онтон олим была она эге оотун кетен күрөктакыт кайдак үттүгер э, кини туох жогордагы уну тахат тун сөп күндү доктор биһиги бирибит биллен турар youtube каналга кирер саха көрдөрөр эхтара компания каналгар киреңит тетим чаха дете катна таксан келеге э, бары сетихилях болуң оголоргутугар болгомтото ууруң уонна каяндаганы жогорун табат аянаңыт э, ону сетихерге сайыннарарга бэягат кылаакатын киллериң көрсөка дери Thank you.